yo soy Pepi Ciapina, eh, actúo de nano en Laburantes. Pan relleno, pan caliente, vendo, eh, compro, compren, coma pan caliente, coma pan relleno. Hola. Y nano. Nano. Eh, nano es Nano. es un misterio, Nano es alguien que está. Igual es tierno, Nano. Es bueno, es como un nene. Como un nene grandote. Pero no sabemos de dónde salió, Eh, cuándo llegó, eh, ni por qué llegó. él es mi amigo Axel. Eduardo. Y es diseñador gráfico. Siempre él está ahí cuando ellos lo necesitan. Bueno, no les voy a contar tanto, vean la serie.